Интеграция муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальная Яков Аптекарской области. Поступило 4 кандидатуры, 4 документа 4 кандидатур. А, э, Макаренкова Лариса Дмитриевна, региональное отделение Народной партии за женщин России, образование высшее юридическое, не работает пенсионер. Лекаренко Сергей Викторович, а, политической партии «Гражданская платформа», а имеет высшее юридическое образование и работает в юридической консультации. Он член избирательной комиссии Архитекторского острова предыдущего состава. Я, Татьяна Анатольевна, а, предложена собранием избирателей по месту равного жительства, работает ООО «Мидлайн-студия». А, и Николай Антонович, образование высшее, членами рабочей группы и предлагаем муниципальному совету городского муниципального образования рекомендовать данные кандидатуры. данное решение? А можно слово сказать? Угу. Уважаемые коллеги, я голосую за это решение, за все последующие, но не потому, что они мне нравится, а потому, что я отдаю себе отчет в особенностях нашего законодательства – если мы не примем эти решения, то комиссии будут э, формироваться прямо на месте муниципальным советом, а это, я подчеркиваю, как правило, еще хуже. Я просто хочу напомнить, пользуясь случаем, а, о том, что происходило э, на муниципальных выборах 2014 года, особенно, особенно на Петроградской стороне. Практически все Э, и избирательной комиссии муниципального, э, муниципальных образований игнорировали э, все требования законодательства, не обеспечивали допуск кандидатов, которые, лиц, которые хотели стать кандидатами, ну и, и так далее. Перечислять не буду. Все это многократно зафиксировано в разных отчетах, никем не оправдано. До сих пор висит на сайте, например, уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Никто никогда не сказал, что этого не было, что меня удивило. Никто никогда не сказал. Нет, все с этим соглашаются. Я просто призываю вас, да, вот, может быть, отметить этот вопрос, передать товарищам, которых мы сегодня назначаем, а паче того передать тем, кому мы будем предлагать в качестве председателей, и обеспечить реальный контроль, реально со стороны Санкт-Петербургской избирательной комиссии за тем, как будет проходить избирательная кампания а Алла Викторовна, я особенно к вам обращаюсь, просто учитывая то, что вы просто связаны исторически, извините за такой термин, с Петроградским районом, и, скорее всего, все-таки имеете на них больше, ну, хотя бы личное влияние. Вот, все, это все, что я хотела сказать, извините, просто вот не могу молчать. Ольга Леонидовна, ну вот отвечу вам, что практически 90% э, членов э, избирательных комиссий предложенных, они все э, проведена была ротация. Что касается Викторенко, Сергей Викторович очень вдумчивый, грамотный человек, который имеет юридическое образование, высшее, действительно он просматривал подписные листы, потому что как раз и КМО «Аптекарский остров» находилось здание администрации в 17 доме. Мы наоборот ее из подворотни Большого проспекта, когда я увидела, как они работают, я пошла к главе района и как-то в связи с тем, что хотя мы не имеем влияния на ЭКМО, да, но учитывая, что все равно все, что с избирательной системой, то это, это наше и попросил помещение. И на Большом Маленьком 17 было выделено помещение, рядом состоящее. У нас два здания 17-19. И вот к ним туда вход был, ну просто все, все проходили, все спокойно, без... Да, у нас были проблемы в Флодерском национальном По Аптекарскому острову вопросов не стояло. Ну, были детали в отделе муниципальных образований, в целом, как и благодатственные, и не только. Все, я сказал, Технический вопрос. Можно? Анатольский Николай Антонович, 49-го года рождения, бывший зампред комитета по культуре и строительству. Да. Просто. Кто за данную кандидатуру, прошу проголосовать. Кто против? Задержался. Но ну, он живет на территории Арктика и бывший еще и партийный руководитель. Значит, не а, совсем. Ну, Ленинград маленький город. Загальнохроневского коллега. Четыре из четырех кандидатур Гусев Егор Викторович работает в законодательном собрании помощник депутата Глазунова э, Юрия Николаевича, Мелихова Виктория, предложена ИКМО э, Да? Предложена ИКМО Кромберская. Мелихова Виктория Вячеславовна, оригинальное отделение политической партии гражданской платформы, временно не работает, 81 года рождения. У нее экономики, образование высшее юридическое. Шерегер Игорь Витальевич работает в комплексном центре социального обслуживания населения. Э, он председатель КМУ но это КМУ было уже сформировано, а то есть тогда была Никитрина, Кирилла э, После того, как она сложила полномочия. Мы еще, кстати, да, вот Леонидовна сложили же полномочия. Да, я помню Никитру. И а, предложена э, общественная организация «Трудовое братство». Трешев Константин Михайлович, э, образование высшее юридическое, временно не работает. Но он был на заседании рабочей группы, лучший сотрудник следственного комитета. Кто за данную кандидатуру, прошу проголосовать. Работает подчиненник Ткаченко. Большая школа. Большая школа. Ну что, Ленинград небольшой город, все как-то пересекают, сказать. Избирательная комиссия муниципального образования Лавров Петровский. Поступили документы также четырех кандидатур. А, Осипова Александра Анатольевна, э, директор э, она не директора, она замдиректора общеобразовательной школы номер 91, предложена общественная организация «Боевое братство». Иванова Дарья Алексеевна, а, образование высшее, работает в пенсионном фонде. Волченкова Наталья Владимировна а, работает в бюджетном учреждении округ Петровский и Синева Ксения Евгеньевна, начальник отдела служа, должна организация а, общественно-политической партии «Гражданской партии». Также рабочая, все присутствовали на рабочей группе. Также никто из них в избирательной комиссии в ИКМО округа Петровска не работал. Работали в участковых избирательных комиссиях. Синева была председателем, Осипова секретарем избирательной комиссии. Какие будут вопросы, предложения, замечания? Кто за данную кандидатуру, прошу муниципального округа Посадский. Поступила документы четырех кандидатур. Тихомирова Анна Сергеевна, работает в отделе администрации Петроградского района, председатель Людмила посадского. она была работала председателем. Ваша Ирина Владимировна, 74 -го года рождения, учитель. А, но учитель с а, образовательной школы 280 Петроградского района. Он живет на территории Петроградского района. Белова Юлия Викторовна образование высшее юридическое, работает в юроотделе администрации Петроградского района. И Турыгин Федор Викторович, предложен собранием избирателей по месту жительства Петроградского района. Кто за данные кандидатуры, прошу проголосовать. Против, поддержал. И четвертый вопрос о предложении состава избирательной комиссии городского муниципального образования Чекаловского. Поступило документы четырех кандидатур. Соколова Любовь Федоровна работает в комплексном центре социального обслуживания населения, образования высшее. А, она была членом Акмурского решающего голоса секретарем. Аришин Владимир Петрович, образование высшее, предложено региональным отделением политической партии гражданской платформы «Пенсионер». Кирич Юрий Леонидович а, работает в Можайского, членом КМОН был. Ефирченко Сергей Михайлович, образование также высшее юридическое, избирательной комиссии предыдущего состава, работает в медиапресс, он был председателем окно Чкаловская. Но Чкаловская у нас нарушение не было. Уважаемые коллеги, прошу принять данное решение, предложить муниципальному совету назначить членами избирательной комиссии данной комиссии. вопрос о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по округу гражданства. А, предлагаем вам, также рабочая группа, предлагает избирательной комиссии на внутригородского муниципального образования рекомендовать кандидатуру Когу Людмила Анатольевна, 67-го года рождения, а, образование у нее высшее, она по нашей квоте э, предложена была региональным отделением Всероссийской политической партии «Родина». Работает в школе 98 Калининского района. Какие-то будут вопросы? Предложения? Кто за оба Обу Людмилу Анатольевну рекомендовать муниципал? Комиссия. Прошу проголосовать. А, предложение кандидатуры председателя избирательных комиссий внутригородского муниципального образования муниципальный округ «Черная речка». Также, уважаемые коллеги, кто присутствовал на рабочей группе, Городов Александр Николаевич присутствовал у нас на заседании рабочей группы. Он э, был предложен в избирательную комиссию муниципального образования Коммунистической партии Российской Федерации, образование высшее, э, 1972 года рождения, был председателем участковой избирательной комиссии. Угу. Поэтому рекомендуем э, председателем избирательной комиссии муниципального образования Черноречка. Все, что мы думаем про муниципальное образование Черноречка, мы сказали, что хорошее слово черное не назовут. Хоть перевели новое муниципальное образование. Как-то у них там с самого начала формирования 98 -го года знают, какие муниципальные советы. Ну да, ну, да. А это черный Поэтому цвет это так. Предлагаем рекомендовать Красненькая, да, Предлагаем избрать председателя, рекомендовать Минимальному совету Дорогого Александра Николаевича. Кто за данную кандидатуру, прошу голосовать. Ну, рука дрожит, но так, коллеги, следующий вопрос о результатах мониторинга официальных сайтов территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. Информация Екатерина Викторовна. Да, уважаемые коллеги, а, мы в течение а, с 17 по 18 год периодически мониторим а, официальные сайты ТИКов, этим также нам занимается аппарату полномочного по правам человека подготовлена небольшая справка о тех а, а, выявленных недостатках, где-то есть хорошие сайты, не все у нас так плохо. Прошу кураторов подключиться к данному вопросу, если есть какие-то предложения, промониторить сайты своих тиков. А если в целом есть предложения, можете их адресовать либо Дмитрию Валерьевичу, который у нас, либо Екатерине Викторовне Астаховой, которая здесь присутствует. Вот Прошу принять к сведению Коллеги, какие будут вопросы? Ну, ну, Екатерина, вы изучить сначала, а потом вопросы. Спасибо, Екатерина. Ну, а, Коллеги, ну это протокольное решение, поэтому принять к сведениям том, что держи, э, пожалуйста, на контроле данный вопрос. Ну, раз в три месяца. По территориальной избирательной комиссии тоже понимают, э, что за ними все в сайте смотрят, читают. Это тоже повышает ответственность. Следующие, э, да, коллеги, кто за то, чтобы принять данный вопрос в прошу проголосовать. Кто против? Следующий вопрос а, об, э, об итогах проверки сведений о поступлении расходных средств региональных политических партий Санкт-Петербурга за первый квартал 2018 э, года. Уважаемые коллеги, у вас имеется на руках справка. Информация достаточно полная, я считаю. Но хочется, э, не будем мы ее все зачитывать. Хочется сказать, что все э, политические партии из 60 э, 61 политической партии по установленному закону сроку сведения, представили 60. А не представлено сведения одно а региональное отделение, это национальной безопасности России. Вы видите справки поступления денежных средств в первом квартале по политическим партиям и, и по расходованию также также, кто за данную информацию дальше составлен протокол подсказывает Олег Олегович, и мы также принимаем протокольное решение. Принять а, информацию о результатах проверки сведений, принять сведения. Кто за данный проект решения? Сведения. Сведения. Мы также сведения. Протокольное решение. Коллеги, об итогах работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии с обращениями граждан в первом полугодии 2018 года. Олег Олегович Завалев. Уважаемые коллеги, э, кратко освещу вам результаты нашей работы а, с обращениями. Охватим период с 1 января по 1 э, января сего по вчерашний день по 27 июня. Весь этот период, за исключением последних 23 дней, это как можно назвать избирательной компании. с чем связано значительное количество поступивших обращений, всего их было 1720. Впрочем, к числу жалоб и заявлений о предполагаемом нарушении федеральных налогов относится 1046, а, из которых более 60% не относилось к видению Санкт-Петербургской избирательной комиссии, как правило, это были жалобы на участковой комиссии, сведения о том, что Э, эти вопросы были предметом рассмотрения территориальных комиссий, э, отсутствовали у нас, в связи с чем мы обоснованно пересылали для рассмотрения в э, территориальные избирательные комиссии. Следующий слайд. Самые горячие для нас дни, день голосования и два последующих за ним дня вплоть до установления итогов голосования. На рабочей группе мы за это время рассмотрели 15 жалоб и заявлений которых признали подлежащим рассмотрению на заседании Симферошки избирательной комиссии 8. Из этих 8 5 э, было признано э, необоснованно. голосования, решение избирательной комиссии по итогам голосования. На рабочей группе за этот период мы рассмотрели 44 обращения, из которых 40 признали необходимо вынести на рассмотрение Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Ровно половина из них оставлена без удовлетворения. А, частично удовлетворение или а, полностью. Таким образом, а, также 20 обращений в двух случаях известных нам были созданы рабочие группы для более подробного изучения ситуации. Следующий слайд. А, как видно, вот из этого слайда большая часть обращений к нам поступала в электронном виде. То есть 813 это через э, наш сайт, 576 э, по э, системе пидела через газ это то, что нам пересылал ЦИК. А остальные, это количество гораздо менее значительное, либо почты, либо были лично представлены заявителями в Санкт-Петербургскую избирательную еще Следующий слайд. Э, здесь мы можем увидеть, от а, каких категорий заявителей поступали обращения. Можно заметить, что избиратели все-таки преимущественно а, жаловались на предполагаемое нарушение своих прав непосредственно в день голосования вот э, в период после э, дня голосования, начиная с 19 по 30 марта, подавляющее большинство заявителей составляли те, кого мы иногда жаргонно называем профессиональными жалобщиками. Э, члены избирательной комиссии стал священного голоса, наблюдатели, доверенные лица, члены комиссии стал решающего голоса и так далее. Их количество составляло 84-87% в различные периоды. Следующий слайд. Эм, что касается тем, которые были посвящены обращению, на первом месте нарушение прав членов комиссии наблюдателей, членов комиссии как страны решающего, так и совещательного голоса, в том числе на э, доступ к документам, к информации. Э, далее различные вопросы организации работы в день голосования, то есть непосредственно в день голосования с 8 до 20 часов. Э, несколько меньше 100 обращений, это недочеты в процедуре обновления итогов голосования, э, столько же ровно различные э, недостатки в работе со списками избирателей, а вот недостатком в работе с системой мобильных избирателей, если разобраться в действительности, было посвящено 56 обращений всего. Следующий слайд, да, остальные темы гораздо меньше внимания занимали. Следующий слайд. А, как мы видим, две трети заявителей обращались в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию единожды. То есть, видимо, удовлетворялись данным ответом. А, с двумя обращениями а, обращались 74 заявителя, с тремя 33 и далее по нисходящей таким образом все-таки в большинстве случаев эм, давались такие ответы, которые заявителей удовлетворяли. Здесь же представлена информация о том, э, деятельности территориальных избирательных комиссий были посвящены обращения. Ну, эти сведения многократно нами э, рассматривались, изучались на состоянии Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Это в 22, 29, 5. 1, 3, 17 и 18. Следующий слайд последний. А, здесь мы можем увидеть информацию о а, тех обращениях, которые а, поступали непосредственно в территориальные избирательные комиссии и в участковые избирательные комиссии. В ЭКИКе 254 обращения от сложности 30 в УИКе 429. Э, по результатам рассмотрения из числа обращений, поступавших в ТИК, э, примерно 75% э, не подтвердились. Из числа обращений, поступавших в УИК, у нас получается 430, примерно 85% повторные протоколы, э, протоколы с отметки повторной, с отметкой повторной э, подсчет у нас на этот раз, к не составлялись. Что касается протоколов с отметкой повторной, то всего их в городе было 6, по 2 в первом и 14 тиках, по 1 в 23 и 27. Прошу информацию принять сведения. Да. А, Олег Олегович, ну, спасибо вам, действительно очень интересная информация. Но ну, вопрос-то вот в чем чем заключается. Почему нам ее не размножили? Вот то, что нам размножено, оно даже тоже прекрасно, да, но вот эта информация меня, например, ну, э, Презентацию тоже можно. Презентацию Можно, да, я помню, что. Может быть, это не всем надо просто? Нет, а может она на сайте будет размещена? Нет, ну, ну я не знаю. Я думаю, что всем... Я думаю, что мы вам разошлем всем. Давай как-то. Нам решающих. Спасибо. Николай Николаевич, вы, вы что-то хотите сказать, потому что вы просматривали наличие Нет, пока обращения. сейчас нет, я когда сделаю по результатам, просто не успею. Еще работаете, да? да? У вас Но. уже ну. какие-то умозаключения есть. есть. Каком поводу мы будем учить э, да. исторического комиссии тем темам, которые они совсем усвоили, да? Действительно, это информация, которая в папках гораздо объемнее, это просто такая удобная, быстрее Я, я сам. Уважаемые коллеги, кто за то, что к сведению данную информацию, прошу проголосовать. И последний протокольный вопрос об исполнении решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии в первом полугодии 2018 года. Уважаемые коллеги, в первом полугодии 2018 года э, на 38 заседаниях комиссии рассмотрено 204 вопроса. Из них 7 протокольных, 10 вопросов принятых в сведения путем голосования единогласно принято 177 решений. Рассматриваем вопросы на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии квалифицируются следующим образом. Первое. утверждение результатов учета объема эфирного времени 4 решения, кадровые вопросы 56 решений, внесение изменений в составы ТИКов 32. Решение о внесении предложений по формированию избирательных комиссий э, внутригородских муниципальных образований и на должность председателя 22 решения, о приеме предложений по кандидатурам в состав КМО одно решение, о формировании ИКМО Санкт-Петербургской избирательной комиссии одно решение, о ходатайстве инициативной группы по проведению референдума два решения, Формирование резерва составов комиссии 17, реализация мероприятий по правовой культуре 3, о поощрениях и наградах 4. Реализация полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по проведению выборов президента Российской Федерации 63 решения. Решение по жалобам обращений 29, иные вопросы 9 том числе о плане работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии, об итогах проверки сведений о поступлении расходов на средств региональными политическими партиями, об утверждении отчета по осуществлению закупок товаров, работы, услуг, о перечне, э, о плане мероприятий по обеспечению избирательных прав э, граждан Российской Федерации, являющихся инвалидов, внесение изменений в ранее принятые постановления. Все данные э, решения размещены на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии и сети интернет. Всего таких было решений размещено 180. А те решения, которые по финансовым вопросам, они не, не размещены на сайте. Я не буду их оглашать, но это об утверждении сметы расходов, об утверждении графика работы членов комиссии, об утверждении сведений о фактически отработанном временем. А, все решения, приняты Санкт-Петербургской избирательной комиссией в первом полугодии, исполнены в установленные сроки за исключением решения о плане работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии, о сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры и а, срок исполнения, они а просто этих решений истекает во втором полугодии 2018 года. Ну вот, в принципе, все, что я хотела сказать за Марину Александровну, которая сегодня у нас ее вопрос. Какие будут вопросы, предложения по данному вопросу? Принять к сведению. Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы вопросы об исполнении решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии в первом полугодии принять к сведению? Против? Воздержался? Уважаемые коллеги, я попрошу вас не расходиться, попрошу, если у нас информации, у нас заседание окончено внести информацию